on Killer Pelican Tech by දෙවමින් YouTube channel ගෙන brand new episode එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගේන්න කියලා හිතුවා WhatsApp status ඕගොල්ලන්ගේ කැමති නැති අයත් එක්ක කොහොමද WhatsApp status hide කරන්න කියලා මම මේ ඔක්කොම ඕගොල්ලන්ට screen record එකකින් පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට tab එකකින් laptop එකකින් phone එකකින් desktop එකකින් මේ හතරෙන්ම කරගන්න පුළුවන් එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝට තාම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න ලයික් ගන්න කමෙන්ට් ගන්න ෂෙයා ගන්න. එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝ ඔයගලන්ට මෙතන පේනවා තියෙන WhatsApp කියලා. ඊට පස්සේ ඕගලන්ගේ දෙවුනුන් දිසිල්වා කියලා ෆොටෝ එකයි ප්‍රොෆයිල් එකයි පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට යන්න ඕනේ account එකට. account එකට ගිහින් ඕගලන්ට පෙන්නනවා ඇති මෙතන මම draw කරලා පෙන්නන privacy කියලා ඕගලන්ට ඒක out කවුඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පල්ලෙහාට ගියාපුවාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්ටේටස් කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ස්ටේටස් ගියාපුවාම my contacts my contacts expert ඔය only share with කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ only share with කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට numbers කිහිපයක් පෙන්වනවා ඇති. ඒක උඩ ඕගොල්ලන්ට මේ කැමති numbers click කරලා හරි ලකුණ දාන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන ඩන් කියලා ඔබන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ කැමති කට්ටියට විතරයි මේ ස්ටේටස් ටික පෙන්වන්නේ එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න බලනකොට එහෙනම් ලයික් එකක් දාන්න යන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න ෂෙයා එකක් දාන්න යන්න මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ට වැදගත් වුණා ෂෙයා කරන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න එහෙනම් අදට ගිහින් යන්න මම ටෙක් බයි දෙවි YouTube channel එකේ host ඒ වගේම මැද තියෙන ඇති subscribe button එක ඒක උඩ ක්ලික් කරලා subscribe කරන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙනවා කැමති වීඩියෝ එකක්. එහා පැත්තේ තියෙනවා තව කැමති වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලෝ. එහෙනම් අදට ගිහින්